وعرفها منين شافها ازاي نعمل حاجه هنفضل على طول كده نستسلم انهول لا ولا شيء بس صبايا واحد هيك ما بعرف قال لانه انا بنت الوحيده بخاف ماشي معك لا يا حبيبي استعي نصطاد ونعوم بعيد عن الناس اولا انا ماليش في حكايه الصيد دي ثانيا ما بعرفش اهو لا علمك لا شوارع شرقية فخاد شرقية خد ابو زيد معاكم لا لا انا مش هسيبك انا لوحدي زيت للكاس الصغير ايوه بس ما يصحش لا يا